А так, друзі, іде дощ. Там на тому місці, де я раніше шмалив. При дощу не дуже хорошо обшмалювати і розбирати. Поэтому я перейшов у бойню, бо йде сильний дощ з самого утра. <clears throat> ну а закази є закази. Це вже у нас е, сьомий тюлень. 7 штука. Осталося 14. Ну не знаю, може штучки 4, все-таки думаю оставить на следующий місяць, уже на новий, ну, в новому году, щоб уже убирати їх. Ну а там подивимось по моїм возможностям бо так і продовжаю через день. Тобто сьогодні, сьогодні понеділок. Завтра відправки. Потім в среду, в четверг відправки, потім в пятницу, в суботу відправки. Також беруть наші місні. Ну, тобто, все одно їх дуже багато ну, через день. І Місні таке кількість не заберуть наші постоянні. Вони беруть, ну не так, що через день по одній туші. Тому відправляємо по вашим заказам. Хто заказував, хто сало, хто м'ясо. Ну, в основному Сейчас люди заказують і м'ясо, і сало. Поэтому нам удобно, якраз воно і те, і те, і так печатаємо і відправляємо. М'ясо заморажуємо І сильно охлаждаємо його в холодильнику і відправляємо. Сало присалюємо, голову заморажуємо. Ось цей тюлень поїде по різним городам. Я не пам'ятаю точно по яким. але... Ну, багатенько. Города, села, ПГТ, поселки. Ну, люди з різних міст заказують. Поэтому так. Так що хто там заказував сало, подумайте, додайте м'ясо і швидше получите свій заказ. Тому що саме сало, бо є такі і клієнти 10 кг сала або 15 кг сала і кілограм м'яса. Ну, щоб сало їм відправили, типу, і м'ясо заказали. Ні, так ми не відправимо, я зразу кажу. А як все в пределах розумного, і того, і того, то, звісно, і нам хорошо, і вам хорошо. Тим більше скоро е, які не праздники, хоча воно і не до праздників, настроєння праздничного нема, але тим не менше. Якби люди беруть, хто там к Новому году. А навіть був такий заказ усі галяшки. І в цьому году, і на наступний місяць всі галяшки. То ми сказали, галяшок у нас нема. Номер для заказу м'яса і сала, ножей і мусатів 095 89 210 38. Це моя дружина жінка. Звать Вікторія. Вона приймає закази, оформляє і ну, всім цим займається вона. Прийом заказів. Кожному конкретно все вона розказує. Потім ми каждого заказ сважим на весах, на весах фотографируем, відправляємо фотографії, ну там, допустим, саво, там скільки-то кілограм така сума, э, отбивна, скільки-то кілограм така сума, там задок, там 3 кілограма, скільки кілограм вийшло, яка сума, все це відправляємо. Люди оплачують нам з вечора, а рано утром ми відправляємо. По такій схемі ми працюємо вже другий місяць. Ну, перед цим ми ж теж обирали, потім закончили і зараз так само. Люди беруть, не жалуються, а наоборот тільки беруть і беруть. Поэтому хай ми там відправимо 100-200 чоловік <clears throat> чи більше. Ну, наскільки хватить їх всіх. І якийсь процент останеться постоянних хай не всі, ну всі ж не будуть брати по почті. <coughs> А хто розпробує, понравиться, потім візьме там в супермаркеті чи ще десь. І потім опять буде дзвонити, заказувати. Попробує те. Ну і так воно, що я так кажу, бо так воно відбувається постійно. У нас навіть тут а хто взяв, потім ми там не не убирали, а вони купляли, ну треба ж брати десь, купляли в других магазинах і потім опять у нас заказують, кажу. І кажуть, що не сравнить небо і земля. Я то хвалити не буду, бо знаєте, скажете, кожна жаба своє болото хвалить, з вами я согласен, але кажу як є. Так що зараз працюємо на клієнта, а прийде время, клієнтів буде, хоч відбавляй. Ну да, дощ іде з самого утра. Ну я дивився по прогнозу, вроді би з обіда там вже почне утихати. Був сніг, льот, все замерзше, а зараз все отак. Це я вивів Саша старше на 20 днів, ще йдуть старші. Та їх там виходить половина почти. Да, половина. 9 или 10 штук жопастенька яка. Упік хорошо. Ну і старався так, щоб сильно таких, як типу вон біля хвоста не було обдертишей. Ну і також приходить по-любому навик, привичка, е, уміння. Тому що я не спеціаліст, я почав пробувати сам і, ну, і так і продовжую сам. Ну, видно, я навіть по внешньому виду бачу, що сало впечене. Запах нього такий шикарний. Ну, дай Бог хай на здоров'я. Так, друзі, по моїм по моїм поросятам. По 30 штук. Ну там 8 штук я в той здоровий сарай перевів, а 22 штуки тут. Так як були всі живі, здорові. Це виходить оцим 29 числа було 2 місяці, ну 29, 30, 2 місяці, то їм, їм виходить 2 місяці і і 12 днів оцим. А ці на 10 днів менше. Тобто 2 місяці і 2 дня. Оці. Ну а це ці самі, що 2 місяці і 12 днів. А ті 8 штук. І то все, то з меншого виводка, за цього барашкину. Вони там. А ці 22, їх би, звісно, вже переводить туди на щеліві, але щеліві ще зайняті. В сараї два дні вже не топлю. Скільки 20. 20 грам. Ну, муха він ще літає. Дивіться, скільки мух. Декабрь місяць, мухи літає. 20 градусів в сараї. І, ну, Тут тепло, витяжки тут нема. От бачите, витяжки нема. І стіни, а тут аж поки були поросята, було нормально. Зараз поросят нема, стіни мокріють. Ну а тут а поросята є, то не так мокріють. Ну а взагалі витяжку треба тут придумати. Коротше, по поросятам по по носам. Особо проблем ніяких не було. Було, е, як я і казав раніше, поштучно. Тобто, там, допустимо, один-два, один тут, а два там поносять і так само тут. Ну а так, воно не постійно, а якось там нормально, там хтось запоносив, там нормально, там, ну а так. І так потихоньку-потихоньку пройшли ці всі сложні періоди при отйомі. І що? І набирають вес вони, ростуть нормально. Єдине, що е, якісь два порося в мене кашляє. Один в цьому, в цій клітці треба намітити та проколоти його чимось, кашляє. І один, по-моєму, в цієї клітці кашляє. А так все вроді би питань немає. Ну і самі поросята ростуть. Дай Бог, все хорошо, нормально, корм постійно в них є уже, ну, все, уже вони пройшли темний період, поки в них був реагував організм на корма, на ці переходи з предстарта на старт, то, звісно, переживав. Думав, щоб не де нічого, щоб. Бо думаю, поросятка хороші і ну, щоб не загубити ніякого порося, знаєте, як воно. А так уже дивиться, да. Так що у нас слідуща партія, де були тюлені, будуть усі оці білі. Подивимося, як вони росту, рости будуть. Ну, я думаю, як би думаю, вважаю і як я знаю, вони повинні рости намного краще тюлені. Тюлені непогано ростуть, ну а ці ще лучше. Ну вони ось двохмісячне порося, два місяці 12 днів. Навіть не знаю, який вес на глаз вес хороший. Ну, Так на глаз, як ну, як я розумію, більше. Ось, бачите, кашля одне і одне на тій стороні. На глаз більше 40 кг. Ну а там я можу ошибатися плюс-мінус. Хоча глаз в мене, ну ось вони стоять всі рівненько. Ну так, да, десь більше 40 кілограмів. Два місяці, 12 днів. Ну це в принципі нормально. Це не там супер-пупер, а нормально. Ну а ці трошки менше. Ці, грубо говоря, два місяці. Ну теж на два місяці отлічні поросята. Тут в одного, як у вандраса вуха. Він же в барашка, а барашки вуха вперед. Ну оцей ось трошки. Ну це таке, от той походу. Копія в барашку, вуха як у вандраса той сарай, друзі, вже не піду, я там управився у верхнім сараї, потім покажу Следующий ролик уже в тому сараї покажу цих 8 штук, покажу ландрасів, хто живий остався, київлянкиних, нюркиних, бо там теж були свої нюанси, проблеми. І вони там ще є з одним теж проблеми із ландрасом. Е, Коротше, отак. Ну, так як я і казав, що після отйома От Вони їли предстарт. Я їх забрав у свиноматки, вони продовжали їсти предстарт. І потім плавненько, потихоньку о, ось обнаружився, хто тут кашля. Один. О, оцей. Оцей малий. Треба буде понамічати. Ну куди ти заліз? Пече. Ох ти ж уже. І плавненько перейшов на старт. Були нюансики, ну так, щоб там сказати сильно этот, ну нормально, не проблемні такі поросята, ці такі імунітет крепкий. Бувало в мене, що похуже. Таке малейше, якийсь перепадів в кормі, в воді, там іще в чому, все, Поноси, ще щось. А це, слава Богу, нічогенькі такі. Ну і там у мене на щілях осталось, я так сьогодні дивився, сантиметрів 10, мабуть, може чуть більше доверху вже яма набирається. Ну воно ще 10 сантиметрів це теж немало, але е, все одно треба буде скоро качати. Оце ж тюленів убрати максимум, а тих перегорну, то коротше будемо потім вже хімічити, що там і як. Ну а так. Ось такий у нас трьохпородний гібрид. на откорм. Клітки всі були чисті, ідеальні і вже бачите, як воно все. Як я казав, за всім треба дивитися. От потім відсюди перегонимо їх сюди, тут треба буде наводити порядок. Так само. Ну і я дивився по прогнозу, передають, вже будуть морози там через пару днів починається, то будемо тут підтаплювати, ну і тим самим просушувати. Тому що тут, якщо довго не підтаплювати, не просушувати, воно взагалі все потече. Ну представте, ні одної витяжки нема. Так як протаплюєш кожен день, воно раз просохло, раз просохло. а так. Ну і двері я теж не відкриваю сильно, щоб сквозняків тут не було. Бо думаю, ще почнуть чи кашля, чи ще щось. Коротше, отак. Так що, друзі, ото такі діла. Всем спасибо за внимание. И всем пока.